عند القائد ابراهيم يوم جمعه الغضب آه، انضربت على مرحلتين اول مرحله اللي هي المناطق اللي في صدري وفي جسمي من تحت حاولت ان انا نسيب المكان ده ونقوم نروح موقع تاني فوجئت ان هو برضو الهدف برضو لازم ان انا انضرب ضربني الطلقه الثانيه كانت المفروض انها تيجي في منطقه الصدر ولكن طبعا آه، ربنا كان كبير فانا بنقع اصابه ما شالتنيش وقعت فلما وقعت اصطدمت بدايه طبعا ده مفاجاه قدام مني في المستشفى كانت امن الدوله مسيطره عليها كانت عايزه تدخلني الثلاجه وانا حي عشان طبعا ما اتكلمش فطبعا آه، لما قدرت آه، اعرف الهدف من محاولة اغتيالي في قلب المستشفى رفضت التعامل مع أي أدوية الساعة 11 بالليل طلعت بدون أي حاجة بدون عمليات بدون أي حاجة رحت اتعالجت على حسابي ومن يوميها لغاية دلوقتي اه 28 زي ما هو ما اتغيرش كل مسؤول وصلته نسخه من الصور دي محدش فيهم فكر يكلمني طبعا بالنسبه للقضاء لغايه دلوقتي ما فيش ظابط طبق عليه قانون الاجراءات الجنائيه واتحبس احتياطي رحت للقاضي احمد رفعت حضرت له جلسه قاضي مبارك بقول لي انت متاكد ان الصور دي صورك؟ قلت له ال negative اهو ادي قاضي مبارك قلت له ال negative اهو النيجاتيف اهو